No, no, no, no. sakno sakno ning sepi sepi kena lo keluarga kita lo lo la lo lo lo Iku medune kono menak lho malah nek mau apet ngarep. kolok mangku katresnan yo teh kowe enak lho mongkok iki mongkok ya ndo mongkok kang iya plus tekan kene kan Sungkai lur. Oh. Nah. Oh no lo carane. Kau nembok lurusnya. Menikah imbang. Kau nembok lurusnya malah liwat jam. lo lo lo loh. Uh, uh. Bah. Eh. Ora untunge ora apa. Saya saya dijokne motore. Dicelurune Dik. Nalan wi. Yo yo yo yo. Gue bahan tangan terus di

mikro ing janji la la la la la enak lho piye katresnan piye Bane Yo. Tukang iso sing gak ora kuwi. mongkok eh, mongkok mongkok kang mas katris oh, oh, sing barang nek ngecul nek kang men kok Angkat tir kosong kok. Oh. Ngono oh, Eh, Yajid Awas. Lawang nang Lawang. Wow, wujud ternyata. Air putih manis, air putih manis. Iya. Ini ada yang